Привет, мухоязы! Покажу сегодня еще одну весеннюю мушку. Ой, Лоистую. Мушка сиренька. Как обычно монтажная нить. сиреневый лавсан вот такой вот. Мушка простая. Сделать ее можно, конечно, гораздо проще без монтажки. Универ urpli это будет у нас подслойчик такой и золотой швейный реликс. обрабатываем подслойчик наш Наташка больше нам не нужна. И стараемся виток к витку. Ложим наш лавсан. Если останутся просветы, ничего страшного как раз он будет пробиваться наш подслойчик пурпли, который приду, придаст мушке волосатость. Головка. Унитрейт пара 80. 8-0. 0,72. Да, ну, кому как удобно. проматываем нашим люриксом Берем три бородки красной органзы. Перегибаем так. Выравниваем. И крепим. Сначала вперед. А потом по три бородки по сторонам разводим. Весной очень хорошо эта муха работает. прячем головку. Ну все. Ножку на сушку.